Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! No vídeo de hoje vamos jogar The King of Fighters EX2, que nada mais é do que um port, uma adaptação para o Game Boy Advance. E como sempre, não pode faltar o gordão. Sim, conseguiram enfiar o The King of Fighters de fliperama em um cartuchinho de Game Boy. Vamos ver como é que ficou? Claro que é bastante limitado, mas ainda assim é impressionante. Vamos lá. Gordão contra gordão. <laughs> <laughs> o primeiro já foi. E agora quem? Vamos. Ah, Bolada nele. Beleza. E agora Shoei! Eu acho que de todos os, de todos os personagens, o Shoei é o mais difícil do Shang enfrentar. É difícil acertar os golpes. Agora! Sai de baixo! E é isso aí! E agora é o trio da Atena, os Psycho Soldiers. Segura essa mineira, Isso. Olê! Beleza, perfect! E agora, pau! segue aí, pirralho. <laughs> Vamos pro coração. E agora, Kenzo? Sei lá. E eu vou saber? Agora! Beleza! Muito bom! Não esqueça que temos vídeos novos toda semana. Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. É história diferente, eles adaptaram tudo. E agora o trio do Art of Fighting. Começando pela Yuri. Bariton, uma coisa assim. Só no Cycloball. <laughs> E é isso aí. E agora Rio. Vamos lá, pra cima dele. E fora! E agora, Takuma! Opa! Ah, que beleza! Pegou! Isso! Maravilha! e agora um trio diferente. Agora a gente vai enfrentar os personagens exclusivos desse jogo. Seria o trio do Kyo. Faço a menor ideia do que eles fazem. Começando por esse tal de Rage. Ih, deu nem chance de mostrar o que sabe fazer. Agora uma tal de Moi. Já era. Não deu nem pra saber o que eles fazem. Para aqui, ó. Contra aqui, ó. Não pode vacilar. Agora! Beleza! E agora é o trio do Fatal Fury. Começando pela Mai. Vamos lá. E aí, ficou com vontade de jogar? Então que tal participar de um vídeo aqui no canal? Considere participar de um vídeo, é só entre em contato, links na descrição do vídeo. E agora, Terry! Opa! Opa! Haha! Toma! Que beleza, hein? Refletiu o ataque. E agora, Andy! Seca pau, seca pau, seca pau! Toma! Sai cabal, sai cabal. Uh, que beleza! Rapaz, o que foi isso? Tive sorte, eu mandei o especial no mesmo instante que ele foi pra cima. E agora mais um, um trio com personagens exclusivos Começando pelo Yuri. Contra Yuri não pode brincar não. Isso. Não vacila. Pronto. Yuri, fora! Quem dera eu fosse assim. Sempre. E agora uma personagem muito estranha. Que eu não vou deixar mostrar o que faz, não. <laughs> Pronto, outro personagem que vai embora sem nem mostrar o que faz. Agora matar o de mil. Vem pro papai, vem. Isso. Problema resolvido. Agora, o desafio máximo! Esse personagem é exclusivo desse jogo. Seria bacana se ele voltasse um dia pra, pra série. Ficou bem legal. Sinabu. Vamos lá, pra cima dele. Opa! Que beleza! Calma aí que ainda não acabou. Agora todo cuidado é pouco. A batalha final! Rapaz, nossa foi metade da vida. Nossa! Obliterar! Que beleza! <laughs> e é isso aí, conseguimos! Pô, eu curti bastante esse jogo. Apesar de mais simples e limitado, muito legal, muito legal mesmo. Esses personagens bem que podiam aparecer no, nos próximos jogos do The King of Fighters. Bom, então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!